Govorim se, ja? Bravo, Rado! Gdje Rado? Rado! Jedan, jedan, Rado! Ajde! Dan te odmate! Ajde, bravo, dodaj! Rado, dobro, ja zvani se! Bravo! Butaj, butaj, samo! Rado, pari moja! Bravo! Daj, Kiki! Bravo, Niki! Bravo! Bravo, Marki! Bravo, Marki! Bravo! Bravo, Tornado, stavi gore! Stavi, stavi, stavi! Boj, Zé! Marco, Marco! Let's go, Barak. Daj na Viki, daj na Viki! Bravo! Bravo! Ajde, ko je? Natiskaj, natiskaj, ko je? Ajde, ajde, ajde! Ajde, priborite! Ko je? Ko je? Ko je? Ko je? Ko je? не я Barbarita! Jó, tvoj! 어, 거기. 거기. 거기, 그거 보다 거기. 나이 그랬다. 돌 좋았다. 마지막 Guri, Guri, Guri. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Bravo, bravo, bravo, bravo. bravo. Vai, Zé! Не бързай сега, не бързай! Бързаш!